abro minha mente para o dinheiro. Abro minha mente para o dinheiro. Abro minha mente para o dinheiro. Abro minha mente para o dinheiro. abro minha mente para o dinheiro. Abro minha mente para o dinheiro. Tenho a capacidade de atrair milhões de dólares. Hago acciones concretas para crear millones de dólares. Miles de millones de dólares fluyen fácilmente hacia mí. Pienso en Abro mi mente para el dinero Mi subconsciente crea millones de dólares. La vida me revela formas de crear millones de dólares. Es fácil manifestar millones de dólares. abro minha mente para o dinheiro. Abro minha mente para o dinheiro. abro minha mente para o dinheiro.